Ja està, ja està gravat. Eh, en relació al, al, a la renda bàsica no? universal, eh, no, és un, no, és una mala, no, és, no és una mala idea, en el fons hauria d'existir-hi. De, el que trobo és que eh, no ha canvi de no res. Eh, si tu reps una prestació econòmica de qualsevol tipus, ha d'haver un, un intercanvi, ha d'haver una aportació per part de les persones. Penso que per no res eh, no t'evalua. La persona, quan rep, ha de fer alguna, casa, alguna cosa a canvi, sigui un treball comunitari, sigui una aportació en, en temps eh, d'alguna cosa que, que, per la qual tingui competència. Eh, de fet, això, eh, el fet de fer un intercanvi, o sigui, rebre uns diners a canvi d'alguna cosa que tu fas, també fa que les persones se senti útil. I aquest sentit d'utilitat eh, és allò que empodera les persones i que mm, li donen ales, és com un, un, una, una manera d'enlairar-se. De, no? Trobo que, que no té sentit eh, una renda sense res a canvi, eh, per, per aquest sentit d'utilitat i d'empoderament que li pot donar a les persones fer, fer una tasca dins de qualque, qualsevol àmbit. Sí?